шай қойшы мына қызық екенсің иә не дейсің бас алып бер ай чоң қыз әже жүзінде болып қалған ғой не болды не болды не болды индийский кино болды не болды не план бар не қыламыз ай чоң жігіт оқып атам қалайсың ба мына асманды алып беремін саған машина іште өтеді нұрбек два три четыре пять шесть иә Чашли трабы? Ханавата съемка Цемкау? Во. А базар жоқ. Әйгерім машина айдайды азыр. Чүт сүйім өрді жас келіп мына баруызға жырғал болды қаласақ мол э, скамейкаларға жатып ұйықтаймыз қаласақ мындай шеберге жатып ұйықтаймыз қалағандай ұйықтай береміз <laughs> жақсы бұйырса операция жақсы өттү э? биз болгон күчүбүздүн баарын жумшадык жатып карашына келейинчи силердин өмүрүңөрдү сактайлы ден соолугуңарды тура эле кетип токтосуң ден соолугуңарды жок ооба дальше дальше осындай болып қалу керек осындай врач болып қалады нормально баштадық па туған күніңменен жаным мен <coughs> Дағыр бір жолығып қойшы че то туған күніңменен жаным азыр біз жаңы тамашалар тартып атабыз бұйырса көріп боласыздар бізбен бірге болыңыздар вот әйгерім ангинасын жаңа эле дарылап келдик а дарылай элекпиз қазір ғой бутыңыз бияқта бәкең очкошный шынай движение қылыш керек движение Ha ha ha ha!